ini adalah kampung Rindi, salah satu perkampungan adat di Sumba yang sangat masih terpelihara unik. Rumah adat beratapkan alang dengan kuburan kuburan megalitik yang terbuat dari batu-batu yang dipahat secara alat manual dan ditarik dengan tenaga manusia. Bentuk dan arsitekturnya masih ter terlihat seperti megah Ini adalah kuburan megalitik dari Sumba, tempat para raja atau bangsawan dari Sumba Timur ini. Model dan bentuk arsitektur bangunan kubur tenunan. Tenunan. Ditenun juga ini, baru dijahit. Ini sebelah menyebelah. Enggak, ininya tidak ditenun kan. Selamat datang di Kampung Rende, salah satu kampung tertua di Sumatera Timur, kampung adat yang masih terpelihara dan kuburan-kuburan megalitiknya. Dari kota Wengapa Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 45 menit atau 50 menit dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Halo Pak Wit. Hai guys. I'm from Sumba Island of Indonesia. Hey guys. Like, subscribe. Welcome my channel of Matius Kato from Indonesia. Thank you. Thank you. Obrigado. <laughs> Bom dia. <laughs> Arigato.